पछती ना हार्ट पे ध्यान दे हार्ट पे मुसी का गटुआ रह गया तू सर भोसड़ी के नीचे गटुआ रह गया सीढ़ी पे खड़ा हुआ गटुआ रह गया